नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा YouTube channel Naman F F free fire के वीडियोस आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप फ्री में बिल्कुल उनतीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे डायमंड कैसे ले सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में करना फ्री फायर ने अभी बहुत अच्छे ऑफ़र दिए हैं उसमें से एक सबसे बड़ा ऑफ़र है कि आप उनतीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे डायमंड बिल्कुल फ्री में कलेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है कॉल बैक के दोस्तों को कॉल बैक करें कॉल बैक का मतलब है कि आपके दोस्त फ्रेंड जो कि काफ़ी दिनों से बंद है उनको आपको वापस बुलाना है फ्री फायर में अगर आपने उनको कॉल बैक कर लिया तो आपको एक क्रेड मिलेंगे और इसमें आप जैसे ही क्रेड खोलोगे उसमें से ही आपको ये डायमंड बिल्कुल फ्री में निकलेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनतीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे डायमंड जो कि ऑफर आज ही आया है बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं वो आपका पूरा से पूरा सॉल्यूशन निकाल कर दिया जाएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और बिना वीडियो को लाइक किए ना जाएं प्लीज़ वीडियो सपोर्टिव थैंक्स